Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is alszik. Aludjál szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Óriás leszel, csak huny le a kis szemed. Aludjál szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terülő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludjál szépen, kis Balázs.